sta modificando la, la, la, la struttura di, questa, di, questo territorio che vive, che vive, di pesca, di turismo, che vive di, di, di agricoltura soprattutto. Eh, l'Intergovernative Panel on Climate Changes l'ha detto chiaro e tondo, bisogna uscire dalle fonti fossili, non possiamo più permetterci